वाले पाँव मेहंदी वाले हाथ वो तेरे पायल वाले पाँव बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव छत पर तेरी देता था जो मेहंदी वाले हाथ वो तेरे पायल वाले पाँव मेहंदी वाले हाथ वो तेरे पायल वाले पाँव याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव कच्ची पगडंडी के गाँव का वो तालाब जहाँ हर रोज मिला करता था बातें करते करते तेरे किया तूने अब भी रखे हैं प्रेम के वो संदेश पत्थर बांध के छत पर तेरी देता था जो याद मुझे करता है क्या तू अब भी उनको देख क्या तेरे होठों को पता है